Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan e, Anurab UVW bo'yicha ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Bunda endi sal murakkabroq e, ishlarni amalga oshiramiz. Xo'p, endi bu safar boya misol oddiy boks ko'rib chiqqan bo'lsa, endi ham burchaklari kesilgan <clears throat> boksni ko'rib chiqamiz. Xo'p, hozir kley ishlamayman, e, tekstura ko'rinish uchun Inge. sellar beraman sellarni ham misol rangini sal e, ko'zga yoqimliroq rangga aylantiraman mana qilib beraveramiz hozir ko'rayotgan bo'lsanglar mana bunaqa holatda Xo'p, sizlar bilan hozir e, Reset X form bo'yicha gaplashamiz va yana bunga o'xshagan komandalar bor. Shularni ishlash prinsipini hammasini tushuntirib beraman, inshaalloh. Xo'p, Reset X form nima vazifani bajaradi? Xo'p, masalan, bu narsamizda bizada mana mana shu o'lchamga ega. Xo'p, masalan 30 ga 150 ga 30 deylik. Mana shunaqa o'lchamga ega. hop hozir bitta tomoni cho'zimlik ketib qo'ygan mana shuni ham hozir o'ttiz qiling o'ttizga o'ttizga o'ttiz e, hajmga ega shaklga ega agar man buni masalan e, poligonga o'girib turib cho'zsam yoki e, shunga o'xshagan <clears throat> ishlarni qiladigan bo'lsam bu narsa o'zini haliyam o'ttizga o'ttizga o'ttiz deb tasavvur qiladi ya'ni misol hozir chamfer beraman aniq ko'rishinglar mumkin bo'ladi mana ko'ryapsizlar mana bunaqa burchaklari ketib qolyapti mana bu yoq tomonda ko'p kiryapti chekkalari mana bunaqa kiryapti lekin o'rtasi mana bunaqasidan ketyapti bunaqa narsa bo'lmasligi uchun muzeyda mana bitta resetx form degan komanda bor reset select deb beraverasizlar endi bu hozir o'zini yana o'sha mas holatini qabul qildi endi chenfer beradigan bo'lsam ko'rayotganinglardek hamma tomonga mana bir xil ta'sir qilyapti xo'sh bu narsa nafaqat cheferda balki hamma komandalarda ishlaydi hop hozir mana bitta bendda va shunga o'xshaganlarni ko'rib chiqamiz masalan mana bunaqa shaklimiz bor balandligi misol 60 kilo buni hozir mana ko'paytiramiz hop yana bitta qila oldim bunisini ham masalan e, boyagi o'ttiz holatga olib kelamanda mana x bo'yicha 200 deyman o'shanda mana bir xil bo'ldi balandligi endi ikkalovga ham bend beraman bend beradigan bo'lsam mana bu manimcha buklanyapti. bunga ham bend beradigan bo'lsam mana anaqa buklanyapti. mana mana shunaqa e, xatoliklar yuz berayotgan bo'lsa sizlar e, reset xsoni berib yuborishinglar kerak bo'ladi ya'ni mana boksga o'tib turib reset selected mana bu yoqqa o'tkazib qo'yadigan bo'lsa, mana endi normal ishlaydi Xo'p, Androidda ham hamma komandalarda mana shunaqa ishlaydi. Hmm. hop endi hozir e, mavzumizga qaytadigan bo'lsak masalan mana misaklimiz bor hozir qanaqadir teksturasi bor man mana teksturasini sal e, sonni ko'paytiraman mana bu yerdan taylingini tuzayman mana masalan mana anaqa mayda e, shovli bo'ldi o'ttiz o'ttiz ko'paygan o'nga o'n deymiz taxminan mana shunaqa narsa bor ho'p endi buni misol poligonga o'girib olib turib cho'zdim mana poligon qilib cho'zdim hop rezetix form bera olaman va chamfer berdim qanchadir mana bunaqa holatga keldi buni endi poligonga urib olaman mana mana shunaqa shaklimizda bor endi boygidan ko'ra ancha murakkabroq mana hmm, doska deysizlarmi ana bunaqaniki yog'och doska masalan oladigan bo'lsak planka ya'ni mana bunaqa narsa bor buni endi hozir unwrap e, qilamiz unwrap uv bilmasamiz open uv editor mana bitta yoqib qo'ysanglar keyin save current default qilsanglar masalan unwrap bergan paytingizda o'zi chiqib keladi mana hop boygilikdagi buni ham e, flatter mapping qo'llanish okey mana holatga keldi hammasi mana bunaqa mana tomonlarda mana hammasi mana shu yashil chizuvlar paydo bo'ldi bu yashil chizuvlar hop show show mana ya'ni e, chok mana mana shudan e, teksturi ulanib boshqatdan e, uzilib boshqatdan ulanyapti bizaga bunaqa choklar iloji boricha kerak emas shuning uchun bu choklarni hozir tikib yuboramiz tashqi tomondan belgilab turib hmm ham u editorda toolsda mana bitta stitch degan komanda mana stitch selected bosamiz okey bosib qo'yamiz bo'ldi hozir mana bu ikkalovi mana ulandi bu yoq tomonda chok ketdi hop bizaga eng ko'rinmaydigan joy mana burchak bu yoq tomon ekan mana shu tomonni qoldirib hammasini stitch ko'ramiz yana ham yon tanladim 2 marta bosdim ustiga tools stitch selected okey bu yoq tomonga ham xuddi shunaqa qilaman tanlab turib tools stitch selected okey yo'tamalarimizga keldi endi mana bunaqa holat keldi bu narsa mana bu e, uch bilan bosib turib hozir bularni ozroq bo'lsak bu narsa ham e, poligonimizni istalgan sakligi ya'ni istalgan tomoniga kelishi kerak mana bu yerda mana bu chokini belgilab turib masalan e, bunga ham sys selected bosadigan bo'lsam yo tomonim ulandi pichoqlanyapti shunga qovuraman hop yo pichoqlarim qoladi mana endi mana bu tomonni qovuraman tools stitch selected hozir endi man bajarishim kerak bo'lgan narsa ya'ni e, mana hammasini boyagidagi normal turib pak qilib o'rtaga tiqib qo'yaylik mana anaqani ichiga joylashtirib qo'yishim kerak buni aylantiraveraman ani bossam mana xuddi o'sha e, bu yoqda ham aylantirish w surish hop r mana bu kodda kichkina qilish e, va shunga o'xshagan funksiyalarni bajaradi bularni birinchi videoda ham o'sib chiqdi hop mana bunaqa holatga olib kelib oldik endi bizada misol e, ulagan joylarimizda ko'rinadigan joyi faqat mana bu deb otdi ya'ni chok bo'ladigan bo'lsa mana mana shu teksturani choki mana mana shu chekkaga tushyapti ho'p mana hozir endi biza relaks bera oladigan bo'lsak mana buni o'zini chiroyli qilib yoyib tekst holatga olib kelib beradi start relax bosamiz stop relax apply bosib qo'yamiz mana bu choklarimiz ham ketdi hozir mana relax ishlash prinsipini sizlarga ko'rsatib beraman rasmda bunaqa cho'zilib ketib qoldi masalan deylik tools relax bo'lsa sizlar relax by polygon angle deb turibdi start relax bosilgan bo'lsanglar mana o'zi o'sha poligonni asl holatiga ya'ni o'lchamiga olib kelib beradi mana bunday holatda olib kelib qoldirib turaman hozircha mana xo'sh choklarimizni mana mana shunaqa qilib tikilinadi hop darsimizga tushunarli e, bo'ldi degan umiddaman xudo xohlasa keyingi darsimizda e, sal yana bundan murakkabroq narsalarni o'tib ketamiz e'tiborlar uchun rahmat